感谢主了，感谢主。太好了，太好了。感谢神呐。感谢主。感谢主，我们太需要了。当我看到这本书，或者看到了那些帮助我们的弟兄姊妹，他们的血和力带来的。 这是我们结婚这个时候最需要，的，真是我们最需要的时候。